бесплатный контент подъехал. Hozir men bilan agar э, men solo pro squad video qilaman, если ko'radiganlar bo'lsa ko'rib o'tirishinglar mumkin. Men chista э, YouTube ga video qilish uchun hozir solo pro squad o'ynayman boshqa akkauntda. Xohlasanglar birgalikda qilamiz. Atak men video qilishim kerak, anchadan beri video qo'ymayman. Okay. nega bu dard qalati a damiga tortadi meni Чему говнюк? Потому что ну, блядь, я пидорас. I'm a fucker, блядь. I'm a fucker! Damn! Mexico Beach. Okay lan solo burası kardeşleşti. Okay. Estima. Oo bla pizza. Pizza bla. Beni koyuyorsun. Beni koyuyorsun bla. Okalar qarab turinglar, qon ichaman o'zi ham. Ko'tini yormagan ko't o'sin. qaranglar o'yin boshlandi qondan qo'rqadiganlar bo'lsa yuragi satanlar bo'lsa iltimos strimdan chiqib keting ну нахер отец ну ты видел видел uchmayapti e bilan nima anaqa menikida uchmaydi meni etmonimda uchmaydi u bilan Ебра хороший, ебра yerdan чистый, вот. Ko'zimni qastagunicha otib qo'ysa, ketaveradi asar. What? Zarba pistolet topmagan bu vaqt topildi. Anas, брат. Убла, убла. Убла. Убla, брат. Ulan yo'qotib qo'yibdi, brat, vaqtchi mamni tushunmayapti. Bu yoqni nima men Nima bu deyapti, brat, vaqtchi? Qanday bu bilat ochiq odamlar ham bormikin? Nice. Kötü kiraları var mı? Canım Buxor cheklash kerak. Buxordagi qanaqa qilib cheklash bo'ladi? Boshqa topib qo'ysak bo'ladi. Dava, yalanlayala yurib o'tib ketadi bu hayotda. Без тебя я погибаю. Окей, мен дава. To'g'ri bo'ladi. Oğlum yapıcı hareket. da da da akşamlar bunlar. Bana Geçer Ulan sensiz.